So I can begin this with, well, like the original video. Back in May, my friend Kevin asked me if I wanted to play Portal 2 with him. I said yes and we finished 3 chapters already. Then he asked me if we continue the story and I counter asked him if I streamed exactly this card. He said yes because he wanted to also stream it. So that's the original video for you. But as you might guessed in the little beginning, this is the first part of the review series. And because Roman back then created this little title card, I left a little indicator for the review series. But don't worry, the other parts are better with opening and intro and so on. So enjoy the first part of the review series. Ähm. Oh, bist du wieder Wegekugel. Ja, natürlich. Du weißt eh, wie ich aussehe. Und wir haben das eh schon mal gesagt. Ich sehe aber nicht aus wie so ein Tannenzapfen, ja? Du meinst wie ein Zapfen? Ja, wie ein Zapfen. Wie ein Zäpfchen. Ah, was ist das? Ah, oh. Zäpfchen vielleicht, aber nicht wie ein Zapfen. Ah. Wie bei deins. Ja, nee, scheiße, ist alles hoch. Äh, warte, äh, wart, ich komm nochmal hoch. Ja. Warte, ich hasse sterben. Ja, ist ja. Ist einfacher, ja. Ist einfacher. Blue, warum machst du das mit Orange? <laughs> okay, okay. Ja, okay. Hm, ja, ist, ist okay, ist okay. Ich bin damit, ich bin damit einverstanden irgendwie. 20 minutes later. Warte mal. Ich hab deine Idee, ich hab deine Idee, ich hab deine Idee. Ja. Oh, so. Ja. Und danach. Ja. Ja, Hast du es gepackt? Nein, habe ich nicht. Ja, funkt's nicht mehr. Naja, ja, nein, nein, nein, doch, doch, doch, doch, das kann funktionieren. Du jetzt das. Und? Uh, du Lacker. <laughs> <laughs> Ah, ah, ah, Okay. Jetzt muss du, jetzt musst uns... Oh nein! Oh Gott, damit, Kevin. Jetzt? Oh, ja, wir haben es gepackt. Ja, wir haben es gepackt. Äh, das ist Gabriel. Ja, Ah. Oh Gott. <laughs> genau eine halbe Stunde. Ja, das war wieder so eine Geburt, ne? Ja, das war wieder. Ja, wollen wir dich. Stimmt, Orange. Das ist mir an Blue noch gar nicht aufgefallen. Was? Blue, möchtest du etwas sagen? Ja, möchte ich. Was machst du da? Weiß ich nicht. So, wa uh, So. Ja. Ne, ne, ne, ne, ne, ne. Geh hin, hin. Hin. Welches? In der. Nein, nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen! Dorthin oh. gehen! Hingehen! Geh hin, geh hin, da. So, er ist jetzt gelaufen, jetzt geh ich schon mal hoch. Okay. Warte, jetzt macht er zack, jetzt geh ich hoch. Okay. Okay. Okay. Er zermatscht mich, er zermatscht mich. Er zermatscht mich. <laughs> ja, so sowieso. Nee, aber ich bin nicht drauf gekommen. Warum? Magic. Okay. Du tritt da hoch wahrscheinlich. Ja, da, da. Ich seh, ich seh. Dort ein Portal machen. Lucy! Wohin? Das ist dort... du hättest dort vorne ein Portal machen sollen. Dort oben. Weil die Pfeile... Die Pfeile tun nämlich... Ja, dort. Dort war nämlich ein, weißes Feld. Da hätte ich... Da, äh, umgekehrt, mit dem den Stall umgekehrt und dann... Ha! Herzlichen Glückwunsch zum Abschluss der Standardstrecke. Ehe wir Wie Standard! Standard also scheiße schwer, ey. des Standard-Testverlaufs abschließen. Bitte vermeidet dort draußen diese albernen Gesten. Never! Ey, Gesten müssen sein, ey. Oh, eine Geste ohne mich, ey. Eine Geste ohne mich ist eine Geste ohne dich. Ja, okay, warte mal, warte mal, das rote. Rote hier, rote auf... Rot! Ich hasse dich. Ich auch. Ich dachte, ich würde es schaffen. Ja, oder wir hätten ein Portal dorthin geben können. Ja, mein Gott. Okay, warte, warte, warte. Ah, oh, goddammit. Ja. ja, am Arsch. So this was the first part of the redo series, or the redo of Portal 2. And I have really to admit it's really short because of those 22 minutes or the two hours I streamed back then didn't have that much in it. I cut out a few parts because those weren't really highlight worthy back or now. So you should be at least a bit satisfied about this little thing. There's maybe even a second part that I didn't record because I didn't wanna. But my friend Kevin, well, he wanted to do this, so he made a second stream and a second part. But because the quality isn't really that good, I ditched the idea of making a second part. So this is really the only part that's really available. So I hope you enjoyed the first part of the redo series. The next one will be Toki Toki Meme Club, aka the TFIU challenge, and the first quarter of the catchphrase. So I hope you're excited about that video that's gonna be released next week, I hope. Not then. You can always follow me on Twitter or join my Discord server. Link to both of them in the description. And as always, thank you for watching and until the next time, you're the Erman.